¿Estás listo para esto? ¡Que empiece el juego! Todo el mundo dice que ser el jefe tiene un precio. Vamos a enseñarles quién manda. praise the Lord for my eyes. Ain't think crash with this beat. I thank the Lord for my back that, that I smash every week. I put it all in the guts and now go fast asleep. Since she been on me for months and let my message on scene. Presta atención, ¿vale? Si puedes ganarme con esto, te llevas el coche gratis. but still a slave in the years. Tuh, Me, I'm like a pilot. G5 that I'm fly You cannot deny it. Oh no, no, no, no, no. Bitches be on my dick. Designer threads, I'm fly.